Perkenalkan, nama saya Ahmad Dazmi, nomor induk siswa nasional 0025 Asal sekolah Madrasah Aliyah Normal Islam Putra Prasidia Khalidiyah Amuntai. Cabang olahraga karate.